Hello guys this is Saib Khan Photoshop के एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में किस तरीके से हम flare and haze effect create कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने ये इमेज ओपन की ये इमेज की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा you can download from the link सबसे पहले उसके बाद हमने इमेज जब ओपन कर ली उसके बाद हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हमें नंबर टू सेकंड वाला ग्रेडियन हमें सेलेक्ट करना है जो एक तरफ कलर हो और सेकंड साइड पे ट्रांसपेरेंट हो तो इसी तरीके से हमारा सही फ्लेयर क्रिएट हो सकता है वाइट पे क्लिक करेंगे हम just click the double click on this and select the colour यहाँ पर आई थिंक सन सन फ्लेयर क्योंकि हमें यूज़ करना है तो सन क्योंकि येलो लाइट होती है इसलिए हम येलो को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर सेकंड साइड पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वाइट की जगह पर जो इसका डिफ्यूज़ साइट है वो वाइट ना हो मैं चाहता हूँ कि वो रेड हो तो ये रेड की तरफ इसकी रेड शेड आ है कि एंड में इसके थोड़ा सा I think this is good press the okay and this ये लीनियर इफेक्ट है स्टाइल मुझे लीनियर नहीं चाहिए मुझे रेडियल चाहिए ताकि मैं इस पर आराम से इसको क्रिएट कर सकूँ एक चीज़ हमें इससे पहले समझ लेते हैं सीख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी लाइट किस तरफ से आ रही है तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी लाइट यहाँ से आ रही है टॉप लेफ़्ट से तो इसलिए हमारा फ्लेयर भी टॉप लेफ़्ट पे ही आएगा तो मैंने यहाँ पर अपना फ्लेयर यहाँ पर पुट कर दिया you can move anywhere so इस इधर लाइट के हिसाब से मेरे ख्याल में यहाँ पर बेहतर रहेगा तो यहाँ से फिर मैं इसका सेकेंड ऑप्शन इसका ये है कि यहाँ से हम you can increase the scale अपने इमेज के हिसाब से हमें इसका स्केल बढ़ा लिया है ताकि हल्का सा इफेक्ट इस लड़की के बालों पे आ जाए इसके फेस पे आ जाए उसके बाद सेकंड ये एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये अलाइन विद लेयर ही हो स्केल अपने हिसाब से देखेंगे और रेडियल हो प्रेस द ओके बटन ये हमने देखा कि before and after I I think this is good but यहाँ पर सारी चीज़ें फेड हो गई हैं समझ में नहीं आ रहा कि हम ये इफेक्ट सही है या नहीं तो हम इसको सबसे पहले ब्लैंड मोड चेंज करेंगे इसका नॉर्मल से हम इसको कर देंगे स्क्रीन जैसे हमने स्क्रीन किया तो सारी हार्ड लाइट ख़त्म हो गई और सॉफ्ट लाइट हमारे यहाँ पर शो हो गई तो ये this is look better I think second step इसके बाद हम क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर में दोबारा से जाएंगे और कर्व कर्व सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा हम इसको ब्राइट करेंगे थोड़ा सा ब्राइट करेंगे और ब्लू को कम करेंगे क्योंकि जब येलो को हमें ब्राइट करना होता है तो हम ब्लू को कम करते हैं हमेशा याद रखिएगा इन्वर्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब पे अप्लाई हो गया है इसलिए मैं इस मास्किंग को इन्वर्स कर दूंगा कंट्रोल और कमांड आई इन्वर्स करने के बाद मैंने यहाँ से ब्रश लिया और जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर मैं इसे प्रेस करूँगा मैंने soft light soft rounded brush लिया और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक ही हो और फोरग्राउंड कलर वाइट हो मास्किंग में एक चीज़ और समझ लें कि जब हम मास्किंग करते हैं तो जो ब्लैक एरिया हमारा होता है वो इट्स मीन कि वो हाइड हो चुका है जब हम इस पर वाइट ब्रश से हम इसको जब पेंट करेंगे ये देखें तो इट्स मीन कि ये शो होना शुरू हो गया तो white area means show and black area means hide so so, मैं यहाँ पर अपनी ऑपेसिटी मैंने इसकी 46 रखी हुई है आप अपने हिसाब से इमेज के हिसाब से देख लीजिएगा 46 पे मैंने प्रेस किया इंटर किया और मैं इस पर हल्का हल्का से यहाँ पर मैंने इसके येलो को इंक्रीज़ कर दिया ताकि हल्का सा ये देखें before and after before and after I think this is look great मगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे इसलिए मैं ओवरऑल दोनों को इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ कंट्रोल और कमांड जी ये देखें इसके बाद मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ जहाँ मुझे सूट करता है इस इमेज के हिसाब से आई थिंक आई थिंक 90 कर देता हम इसे right right. 90 look like better उसके बाद सेकंड ये तो हमारा फ्लेयर आ गया उसके बाद हम वन टोन इमेज किस तरीके से करेंगे यहाँ की कलर अलग है यहाँ के कलर अलग है तो एक ज़बरदस्त टूल है या फोटोशॉप का आ, वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सबसे पहले हमने इसकी उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स के बीच में हमें क्योंकि वो इफेक्ट अप्लाई करना है इसलिए मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा उसके बाद एडजस्टमेंट में गया और ग्रेडियंट मैप ग्रेडियंट मैप ये हमारे पास आ गया तो लेफ्ट साइड पे वाइट कलर है एंड राइट साइड पे ब्लैक कलर तो इट्स मीन एक शेडो है और एक हाईलाइट है तो हम सब इस पर जब वन वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से ग्रेडियंट आ गया तो हम चाहें तो यहाँ पर इसके अपने बने बनाए ग्रेडियंट है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं तो ये हाइट एक तरफ का कलर जो है हमारा ये जो लेफ़्ट साइड का कलर है ये हमारी ब्लैक एरिया को जितना भी हमारा डार्क एरिया उसको कवर करेगा और जो ग्रीन वाला है हमारे वो हमारा जो है लाइट एरियाज़ को कवर करेगा तो हमने इस पर डबल क्लिक किया और मुझे एक तरफ रेड चाहिए रेड कर लेता हूँ और सेकंड सेकेंड जहाँ पे यहाँ पर मुझे आई थिंक येलो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा क्योंकि मैं फ्लेयर इफ़ेक्ट हमने लगाया येलो तो आई थिंक येलो इफेक्ट सही रहेगा तो मैंने एक तरफ येलो सेलेक्ट कर लिया है और दूसरी तरफ orange place the okay button ये मैंने ओके किया लेकिन ये this is look very horrible तो कोई घबराने की बात नहीं है नॉर्मल मोड से हम यहाँ पर सॉफ्ट लाइट पर जब हम इसको वाह दिस इज़ ग्रेट मगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसलिए हम इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं आई थिंक थर्टी फाइव कर देते हैं राइट ये देखें बिफोर एंड आफ्टर देखें इसका आपको खुद फ़र्क पता चलेगा ये देखें जितना डार्क एरिया है वो सब रेड हो चुका है और जितना लाइट एरिया है वो सब येलो हो चुका है ये देखें before and after before and after ये वन टोन इमेज हो गई है लेकिन इसमें और भी ज़्यादा मजीद है इसका फोगी थोड़ा बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे हम इसको इमेज को इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जी कंट्रोल जे और कमांड जे ये देखें डुप्लीकेट लेयर हो गई है मेरी लेकिन हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे और इसकी ऑपेसिटी कर देंगे हम इसकी टेन राइट टेन ज़्यादा हो गया आई थिंक सेवन कर देते हैं राइट ये देखें इसमें और ज़्यादा जो है ज़बरदस्त इसके कलर हो गए और अगर हमें इसके फ्लेयर दोबारा से अगर फ्लेयर में अगर इसके हमें जाके इसके कलर वगैरह चेंज करना पड़े तो हम चेंज आसानी से कर सकते हैं इस लेयर पे हम जाके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगा और येलो से हम इसको थोड़ा सा ऑरेंज शेड पे लेके जाते हैं ताकि थोड़ी डिटेलिंग हो जाए राइट तो हम इसको यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि येलो या रेड हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आई थिंक ये सही है बिल्कुल राइट थोड़ा सा येलो आ जाए तो बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल में ये चीज़ okay I think this is look great ये मैं इस पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ एंड बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाता हूँ this is before image and this is after उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें and don't don't forget to press the bell icon मेरी नई वीडियोस को अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर आपको इसकी पी फाइल चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सनल आईडी सेंड करें मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर दूंगा और पी की लिंक सेंड कर दूंगा और इसके अलावा आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं मुझे अच्छी लगी पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इसको एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर हूँ टेक केयर ओके बाय